Вас приветствует творческая группа Никентом. В прошлом видео мы набрали 5 лайков, и мы сразу принялись за работу. И в этом видео мы покажем вам 3 лайфхака для упрощения вашей жизни. А вы не замечали, что под компьютерным столом появляется много пыли? Но при уборке вам мешают провода? Тогда этот лайфхак вам помощь. Для начала нам понадобится двухсторонний скотч и салфетки. Теперь протрем поверхность, куда будем клеить провода. Для начала отрежем кусочек скотча. Теперь отлепим неклеящуюся часть. Теперь облепим проводок так, как показано на видео. Теперь прилепляем проводок. Также проделываем с другими проводками. А вот теперь можно убираться. Чтобы навести порядок на полках, вы можете использовать этот хак. Для этого нам понадобится бумага, клей, карандаш, линейка и ножницы. У моего шкафа всего 5 этажей. Отметим 10 сантиметров. от одной стороны остались следы от карандаша, но мы будем использовать другую сторону. Теперь напишем текст на бумажке. Теперь приклеим бумажку к шкафу. Теперь распределяем все так, как написано на надписях. Хотите горячий чай, но не успеваете? Тогда разлейте чай в другую кружку. Но если вы еще и боитесь запачкать стол, тогда разливайте чай на тарелку, из которой вы ели. Ей уже все равно, ведь она уже грязная. Теперь стол будет оставаться всегда чистым.